Увага! Ми шукаємо менеджера проєкту, який любить командувати. Ой, що? Ти вмієш збирати людей та легко знаходиш з ними зв'язок? Любиш планувати та дотримуватись поставлених завдань? Знаєш англійську, а твоє друге ім'я це дедлайн? Тоді ти нам потрібен. Надішли своє резюме і покажи, хто тут бос. Remote Employees